argiaren podcastak. Erratzuko saioko titularrak. Señora Sariketa da Tinder berria. Eli Pagola ez da Eli Zaldua, zoritxarrez. Janire Arrizabalaga, iruri altzerrekaren larogeita bederatzi urteko amada. Aroa Arrizubietak eta Maji Sarasuak ez dakite arrantzan, baina elkar arrantzatu nahi dute. Iruri altzerreka erratzuko herritar bat da. Gomendioa bihur daiteke mehatxu. Eta oraindik nago aguakate gabe. Bertsolari guztiek trampa egin dute bakarkakoan. pensándolo total. Transición. Hoy te llegué ahí. Es que pensando te du sartu cu asta stai eu Lemoan joan nintzen kotxean entzuten kanta hau super guai. Zalea. Ustedes parte hau. eta naturala, non naturalak jogurra bakarri diren. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide. Kaixo eta, jogurt. Ongi etorri guztioi, eh, e, BTN, zer gehiago. Senyora, ba. Edizio! Era... <laughs> bueno, eta nor, nor gara edo zer egiko dugu edo... Ez dakit zu nor zara. Ni oiana arana, eta zuek? Ni aner, berit. Ni aize arana. Ni leire bargaz. Eta... Ai, ba, ze kasualitatea, betiko berdina. <laughs> ja, lengua bezara. Ja, beti daukago aldatuko den esperantza, baina. <laughs> Hau da, ez ez, eh, e, punto desaten esateko, baina ja jendea badaki, ez? Bueno, baina, da. Eta hemen, ze G.P. eta... E, e punto! Beti bezala, bueno, ez, kamara kaldatzen dira. Bazen. Bueno, ba, gaurre eh, senyora sariketako bigarren kanporaketari buruzkoak eh, kontatuko dizkizuegu, betiko moduan eh, ezaztu gu, gu garela. Kantatu genuela ja senyoran, baina urtengoa ez dela gure edizio arduan horregatik hitz egiten dugula hemendik. Eta bueno, bada gure edizio, eskontatu. Bai, gure editioa. Gure editioa. Eta orduan, ba hori, eh, gure elekutik hitz egiten dugula, eta errezagoa dela hemen egotea, holtzan egotea baino, eta bar, eta bar, eta bar. Naiz eta hemen egoteak ere badituen bere komplikazioak. Eta mire, esmenetik eta errespetutik ari garela finean. Bai, beti bezala, vamos. Betiko bai. gauzak. Kameran horrean oso respetu osagarela. garela. Gero, aztu horretik... Eh, Larun batean. Aspaldiko partez, eh, zera bat dakargu. Eh, Zosketa bat. bat dakargu. Orduan, eh, bukaerar arte itxoren beharko duzu ez zer den eh, eh, jakiteko. Zea, Spoiler, ez dira finaleko sarrerak. Ez, ez dira sarrerak, baina bueno, beste goza bada. Hortaz, baina joan sarrerak erreserbatzera bertosarrak puntu hau zera. Oidegi, oidek. Finala oinatin baiatzaren ogeita zazpian. Eta, Eta eraman dirua justo, mesedes. Ezkerrik asko. Eta hasiko garaia eta esan behar dugu momentu honetan, bueno, ontan amarre euro dira, ez errezagoa da, bine ba, bueno, bai, bueno. Eh, esan behar dugu honetan, lenguan berandu esan genuelako, saio honetan, izan zirela bertxotan. Ah, baina nik esango dut, hori orain esango dut. Ah, bai, zuke esan behar duzu. Baina, orduan jasiko gara zenean. Pim, pim, Bale. Piribim, pim, piribim, pim, piri piribim. Irakurketa orokorra. Pim, pim. Osa, basicamente, esplikatuko dut, nork kantatu zuen, eta nire ustez, nork kantatu zuen zertan hobeto, no? Osando. Zer gertatu zen? Bueno, gertatu zen jarriko ditut berrez nire intelektual betarrekoak aspaldi galduta eduki ditu Entzun bakarrik egiten duzuenak ba animo, imaginatu. Jende asko da nire betarrekoen fana, orduan e, zuentzako guztionzako. E, eh, bueno, Kant... Egin begira da bat kamarara, aizea, horrela sexia. Ez. Aizea. <laughs> Ez dutela nahi? Venga. Que pesadas. Bueno, ek, eh, honetan, kantatu zuten, Eli Pagola, Aroa Rizubieta, Janine Arrizabalaga, Iruri ah, bai. Alzerreka, Mai Sarasua eta Idoia Granizok. Aupa! Eta gai jarri izan zen, ane ezen arro. Aupa, Orduan, e, saioa, e, bueno, irabazileak ez, finalistak dira, e, eh, bertxolariak erabakita, Janire Arrizabalaga. Aupa, Janire. Alias, Jani. <laughs> irabazizuela ere bai, bihotz saria. Hori da. Bai. Eta gero, epaien arabera pasatu ziren, Elipagola. <laughs> Eta iruri altzerreka. Ue! Aupa iruri! Aupa iruri! Honena iruri! Beraz, finala gelditu da. Elizaldua, maiderarregi, maian etxoperen arelengo kanporaketatik, eta Janira Arrizabalaga, Elipagola eta iruri altzerreka, bigarren kanporaketatik. eta gaijar? Eta gai jar, ez dakit norden? Ainoa Bueno, bueno, Berriro, bai. Bueno, orduan, irakurketa orokorra... Ez que gainera denez er- erdi oinati Nik esateko neukan irrati honetan txaloak sartzen dituztela en plan botoi batekin, eh, punto. Zimaz, <laughs> eh, eh, aviso. <laughs> Irakurketa orokorrarekin jarraitzeko, Eh, neri gustatu zitzaidan asko, pagola, eh, sortziko haundian... Osa, ari zara ipatzen enxerita zeden Bai, noski. Ba, ba, e, eh, sortziko haundian, eta batez ere bakarkakoak, grazia egin zidala iparragirren aritzak, Zortziko handia aroarekin, aroarri zubietarekin batera egin zuen eta gustatu zitzaidan oroar ofizioa eta mhm. aroa gustatu zitzaidan baita ere puntukako ariketan. Bai. Ja nire oroar gustatu zitzaidan. Ar, e, Iruditu zeidan kriston saioa egin zuela. Nik enuen sekula entzun da haupa, oso Baina batez ere aipatuko nuke zortziko handia, batez ere azkenengo bi bertsoak bereak. Osonak. Eta puntuka. Aldi berean, Janira arrizabalaga, no kopiez porque gauza bat esango dizut. Zure hasierako agurra, nik kantatu nuen senyora soriketako finalean. Wow. Zure amaierako agurra, kantatu zuen, Cristina Mardalasek, lehenko senyora soriketako finalean. No se, txika. Testu arteko me Mehatxu me bihur daitekeen gomendio bat. Horra hor. <laughs> Que no, ya nire, usten dizugu, baina bueno, hori. <laughs> e, eh, irur... <laughs> Rebroma, broma. Irurian zerreka guztatu zitzaidan, egia esan irutu zaidan oso saio hona egin zuela. Baina, bueno, batez ere, zortziko handia eta zortziko txikia ongi. Mai sarasua, zortziko handian ere iruditu zitzaidan e, oso mhm. txukun, eta, bueno, e, pixka bat apurtatzen gaiari, eta pixka bat bai. beretik oso ongi. Eta... Idoia granizo ipatuko dut puntukako ariketan iruditu zitzaidalako aritu zela horrela suelto xeago, eta asmatu zuela bai, bai. Eh, umore puntuak ematen eta azken bikote honi maiz arazoa eta idoia granizo aipatuko diot bakarkakoa komo tal, egin zutelako benetako bakarkako kolaboratiboa. bai, bat. Esto de laguntzen dizu eta portatzen dut pixka bat, ez. Bi bakarkako egingo ditugu bion artean, eta iruditu zaidan, superrongi. Superrongi. Kolektiboa. Aupako kolaboratibo eta hori da irakurketa orokorra. ja. Oso, Bare, eta orduan, hau esan da, eta esan duzunez orain azkena zer egin zuten, eta, eta nik gero pixka bat hori aipatuko dudarako, sartuko dugu, Bai. saioko lehenengo ariketa gaur sartuko duguna, eta da, maili bertso bat, bere bakarkakoan oinak emanda kantatu zuen. Bueno, ezakigu berean vale. edo idoiaren egin zuten. Azten dugu, ulertzeko zer izan zen, haien bakarkako kolaboratiboa. Bai, oso no. Eh, bueno, ez dakit, baina bakarkakoetako baten, bakoitzak bertso bat abestu zuen, e, be, besteak oinak emanda, eta e, bigarren bakarkakoan egin zuten bertsoa erdibana. Osa, batek lau puntu, eta besteak lau puntu, eta horrengo bertsoa berdin. Super deia ona. Gaia esateko, esaten due puntok eta gaia zen, norbait badaki. Bi es nima euska, nima Ez baina, magik eh, oinak eman da egin zuena. De Bada denbora zure buruari aitortu diozula, lankidea gustatzen zaizula. Zu baino gazteagoa da, eta zalantza... Zeneukan. Zeneukan ea eteroa zen edo ez. Gaur tinder nagartu zaizu. Hori da. Osando. Sartu bada punto, bideoa. Oideka puntiak hartzea saioan ikare. Ondo. Asieran sentitzen nuen zalantza eta ikara. Ta orain irrikaz nago sabel barruko zirrara. Erraza da. Ausarta izatea orain Pantaiaz gain errazada besarka da. Ez dut nahi lankide baten urruneko besarka Urruneko besarka da. Algara. Bineska maite minduren izarapeko algara. Uh! Algara. wow. Mas eman dit eta igual bihar elkartu algara. algara. Kontxara. Abanera ah, hain osaditzagun kontxara. kontxara proposatu behar diot, joan gaitezen arrantzara. <laughs> proposatu behar diot, joan gaitezen arrantzara. Hemen aipatu behar da, e, beste ez derako ulertzen, lehenago egon zirela referentziak kontsarenak eta arrantzarenak. Arrantzaren da zen, eh, justu ligatu zuen lehenago magik arrantzan, orduan, ba, bueno. Eta kontxakoa ere zen, e, eh, iruri eta elik ligatu zuten ez dakiz eta kontxara zikoa zen. Asko ligatu zen saioan. Me encanta aldi berean egitea erreferentziak saioan bertan kontatu. Pile bat egon ziren saio horretan. Eta hori da super guai, porque bai. gainera jendeak egiten du bare, porque ulertzen Usta, du perfectamente. egiten duen bertxularia oroar, e, eh, jo, neuria. jo neuria dela bai. Eta hemen entzuten eta ikusten ari ezaretenak, e, eh, dena ez bauzu ulertzen, ah, sentitzen dugu joan saiotara. Asko Da? Osa, ondo, eh, hau ere ikusita entzun, baina joan saioetara. eh, Orduan, eta bertsoa.eu zen ere ikusi, bai, hori egia. Asko maite ditugu bertsoa.eu zeko lagunak bidaltzen ezkigutela bideoa. Bideoa, zuen laguntza gati. Kolaborazioa. Eh, tamente digo, edukiko zutela, edukiko zuela lana jende horrek, porque, claro, mikrofonoak funtzionatu zuen moduan funtzionatu tau. Bai, hori gero ipatuko dugu, ezta? Hori gero ipatuko dugu, baina egia bueno, da, meritua vale. dukate. Eh, ere, ekintza kolaboratiboa izaten. ari. ni naiz. Apa, e, punto Horain ni Venga, ba. Ez ni naiz. Ni teknika. Teknika. Diskurtsoa gero da. Super gaizki galitu da zen Teknika. Gartzen du, teknika bi puntu aner. Hori ni naiz, oian Orduan. Gero jartzen du baita ere beste dauza bat. Eta hau da nik esplikatuko dudana. Ikusi dugu, bueno, ez dakar torrela meloi ez da bai da tekniko haundirik. Osondo. Bakarrik, e, gustatu dela, saioan, eh, gainera, justu ariketa hontan eta bertso hontan ere ikusten da, antzeman egiten da, eh, orain esatera noana. Eta da, improvisazioa falazia bat dela. Ekipo, improvisazioa ez da existitzen. Fartxa bat da, gara. fikzio politiko. <laughs> konbentziozko konpartitu bat. Osondo dagoena, baina fikzioa izaten jarraitzen duena. Bai, bai, bai, bai. Bat, egia delako baita ere, improvisazio <coughs> erabatekoa ezin dela existitu, deno dauzkagulako aurretiazko referentziak bizipenak gauzak jakintzak eta bar, eta hortik abiatzen ditugulako gauzak, baina aparte, improvisazioa deitzen diogun asunto tekniko horri ere, igual izan daitekena gure ustez, igual e, improvisazioago, horrek ere badauzkala bere, bere ertzak. Eta bere trampak. Eta egia da senyora sariketak behartzen dituela bertsolariak trampa egitera bakarkakoan, baina horrez gain bertsolaritzak berak baimentzen die eta bermatzen du Eta erakusten die trampa egiten umetatik. Eta erakusten du trampa egitea ona dela eta batzuetan merezi duela eta gauza ondak da kartzala. Ez dela trampa. Zer, zer esan A ber, guazen guazan zertaz Da, improvisazioa mugatzea. Zer esan nahi dugu honekin, batzuetan improvisazioa den... osea, improvisazioa, improvisazioa absolutua mugatzen duten autuak hartzen ditugula bertxotan ari garenean, Adibidez, ariketaren errentagarritasunaren mesedetan, edo arren, bai. ariketaren eh, funtzionamenduaren mesedetan. Kasu honetan adiez gertatzen da, oinak emanda egiten dugunean, abaneran edo ezakiz zertan, horrela oinak banaka ematen ditugunean, askotan egiten da, eta normalean horrela bertso hobeak ateratzen dira, e, zu oiana, zu hariko bazara niri oinak ematen, nik pentsatzen dut, nik abestu nahi dudan bukaera, normalean bertsoa bukaeratik hasten delako. Eta, eh? beste trampa bat Beste trampa hori ere. Eta nik pensatu dudan bukaera horrek duen azkenengo oina esaten dizut zeinen. den. Ez adidez kasu hontan esaten dizut. Arrantzara. Arrantzara eta zuk jartzen dizkidazu oin guztiak, ara, ara, ara, ara, ara, eta azkena jartzen dizu arrantzara. Edo da, edo ada, edo er, errima familiek beste trampa bat, jartzen dizkidazu horrela oinak, eta bukaeran azkena jartzen dizu arrantzara, eta bat, badaki nora nindoan orduan bertsoa bideraturut dut horretara nile badaki dalako zeinen, <laughs> zein den bukaera, eta gainera bukaera polita ateratzen zait, bukaera aurrez pentsatutan dukalako. Hori, hori hortatzen da ere bai puntuka, eh? Osa, tipo, egorde hau. Bai. Enik bai. akordan daukat... Edo eh, puntu erantzunetan, igual jartzen dizute puntu erantzuna, eta berez segidan kantatzen duzu, baina... Pentsu gordetzen duzu, bai. Gorde duzu errima bat bukaerarako balioko dizuna, bestela bukaera txusta bageratuko zaizulako, eta seguruenik ala ere... Bai. Txusta enik daukat, lehenengoz ohartu nintzenean farsa honekin, aiz, ba, biok egon den saibaten aizea, eta biok beste bibertsolarik gizon e, hegemoniko arrakastatxu urekin. Eh, ez ditut zango Eta gogor euskal en plan ama biurte, urte, bueno, ama ba, bi ez ama. ama ama bost. Eta gogo, daukat esan zegoetela, gorde ez dakiz komo, como, ayama, en serio? Boa, ni gogoratzen naiz, boa, gogoratzen naiz, nik hau esan eta izanak ere esan ditzak ez, ez da txarra bera E, eh, eukinuen, horrela, umexamarra nintzenean, erdizai horraro bat, oza, beraik eukizuten, eta ni hor nengoen, eta bapatean jekin nintzen puntuka egitera, ze bertxolaria sentitzen e, eh, nintzen. Eke odio hori. Umei egiten bai, zaizkien gauzak, eh? Umei egiten zaizkiena. ba, ziren, e, gure atxe jaune deitze zaion gizon hori, e, eh, Xabier eta Aitor Mendiluze deitze zaion gizon hori. Eta ni ekin izen puntuka egitera ume bezala, Eta Xabier Euskitze... Joane aldo esango loke bezala, kustor ume nazkagarria zinan <laughs> Eta Xabier dela korrek esantzian, eta honekin eske gogoratzen daiz, bapatea enturri zait, esantzian. Gorde... Osa ez, esantzian. Dezagun, imaginatu, eh? Dezagun. Orduan, bere akasi zuen bertsoa, lagunekin. Ta Ta nik esan nuen, ze ondo txibatu dira lagun. <laughs> Orduan, katatu nuen dezagun, tipo ageratu zen, pixkat, blokeatuta, ume hau tontoa da, eta ari enteratzen, ez esan nio lan. Ume Ta rima, eta orduan bukatu berri zantzuen, eh, aurdun. Demagun. <laughs> adibidez. eta, seguruenik, bertson txustan zaion berari ere. Orduan, honetaz, ohartzen zara egin dela, gauza beke egin daitezkela, ondo daudela eta izu improvisazioa farsa baldin bada erabili ezagun fartsa hori. Farsa bat zuma. Gauza honen hauen aldekainera esan nahi nuen hemen kontru, eh, nabarmen geratu zela ze azkenengo herri maila idoiak ez zion egiten esatekoa da. A ber mai. Badakizu, bakantatu, ez dut esango arrantzara baldin bakizu arrantzara dela. Ze zutxi batu jazu. Oso politak komentario gustatzen zaitu Vale, eh Juango gara aurrera. Hau esan da aurrera. Pim pim pirim. Pim pim pirim. Pim, pim, pirim, pim, pim. Diskursoa. Piribi, pim, pim. Oinatorre punto, sartzea bideo eh, E, puntok sartuko du bideo bat, e, hain zuzen ere janire eta iruren sortziko handia. E, ez ditugu bertso guztia jarriko, azken lau bertsoa jarriko ditugu, eta gaia zen, e, gaia badao? Hane zen aro jarriko. Bale, ba, hane zen aro jarriko, nik baino beto ingo guta. Ama alabak zarete, janire ama eta irugire ama. Argi gorri hori tamente digo. Zuk nire, laro eta bederatzi urte dituzu. Eta zure etxean bizitzen jarraitu nahi duzu. Baina zahartzaroaren ajeak ugaretzen ari dira eta irurik, alabak, bere etxera joatea nahi du. Naiz gorputzontan jada ditudan, iru simurta bikana. Ondo begira behar dugula, enelastan panorama. Arasotzo bat bihurtzen duzu Eta kristolako drama Ene alaba ez dugu bera Zarra eta gauza ez dana Ez dira bera eta amatxo Amatxo Hori ondo dut ulertzen baina adina gure giarrak bai? berantz ditu aletzen. Nik aldo bai. esan, que kalba. Etorri nigaz gure etxera, asita orain galdetzen. Nik gura dudan bakarra baita zu Ondo egon zaitez Eze hona bertxoa Eze Ondo eh? egote hori ez eh? dugu Ain bakun ta ain ertzia existitzen da iritzien arteko diferentzia. Ta urrigatik ene alaba, nahi baduzu erentzia. Kampo santuan galdu behar dut nire independentzia. Arrapatu dut zure indirekta, Eta egingo dizut kasu, naizta zuretzat pelma bat naizen, eta egin enbarazu. Ez dut gehiago insistituko, naizta jarraitu jotasu. Baina egunero zure etxera bizitan joan gonatzaizu. Zep, bertsoaldi ederra izan zen hau. Eh? Baina, gauza, zionak binen. Bueno, eh, nire meloia, vale, Ze bestela, bestela ez dugu. Ba, ba, ba, aurrera, ba, Baina oso bertxo aldi honan nire guztoko enan bai. saio. Eta digo, orain ipatuko dugunak, ez ere dauka honekin. Ez, ez baina hau jarri genuen, bai, bai, jarri dugu, ere bai. bai, bai. bueno, nik egitzen konuke, nuke eh, eh, gaiek diskursoa sortzeko daukaten... Eh, bueno, gaitasunaz. Gaitasunaz, bai, gaitasunaz. Ze iruditzen zaitez, e, askotan ematen duela e, diskursoa bertsolariek bakarrik e, jartzen dutela eta bertsolariek, baina bueno, gaie, gaiak jartzeko moduetan, gaiak bueno, ze... hau badago, saioko gai batekin lotua bai, bai, batez ere ez. Gero esango dutze gai, baina nahi dut kontestuan, kontestuan jarri. Uh, e, gaiak jartzeko moduek, e, gaien tematikak berak, gaia zertarako jartzen den horrek ere, bueno, ba, guzti horrek eragina handia duela... E, diskurso batzuei edo beste batzuei eman izaien garrantzian, ez? Eta adibidez, aipatu nahiko nuke zortziko handiko lehenbiziko gaia, zeina izan baitzen, e, Eli eta Aroarri Zubietako herriakoak e, zirela, eta ez Kezuela alkoholik edaten hau da abstemioa zela, baina bete egiten zituztela tabernako terrazen e, inguruan plana. Zer sentitu zinen identifikatu? <laughs> ez, baina ez da horregatik bakarrik. Eta, bueno, aroak egiten zuela beti proposamen hori, tabernetara joateko, eta bar. Eta e, lik eh, esan aroari, ba, etzegoela guzti zer oso horredo ez, eta bueno, bintzat, ba, meloi hori zabaldu zen, zeina, bueno, e, ba, asko, pertsona asko e, zeharkatzen e, gaitu e, meloi horrek, eta eta ez da hori hitz egiten, eta hitz egiten denean ez edatea, edo parranda, edo askotan hitz egiten da, sortziko e, txikian edo, edo humore ez, eta ba, diskurso batzuei leku eman nahi baldin seriotik eta beste leku batzutatik hitz egiteko, ba, gai jartzailean apustua e, apustua da, azkenean egartzaileak erabakitzen dute plaza guztietan zeri buruz e, eh, kantatuko dugun, Eta txapelketan nagusiari buruz ere e, aritu ginen izketan, ose, niretzako oso garantzitsua da. E, ze, kontuan hartuta eta ze foko daukan e, txapelketan nagusiko buruz burukoak, ba, ze gai agertzen diren horrek garrantzia handia dauka, ez? Eta, bueno, nahiko nuke, ba, gaiek garrantzia handia daukatela, E, diskursoen eraikuntzan, ze gai bat ezberdin baduzu jartzen, bertsolariak gai horri buruz kantatu nahi badu, sekulako bidea egin behar du horra iristeko. Eta bueno, ba, uste dute pentsatu behar dela e, horta zere, ze jartzen ditugun gaiek, ba, itzelezko garrantzia dute, gero kan, diskursoen e, eraikuntzan, zer alduko den publikora, zer alduko den errezago, nola alduko den. Eta, eta ez bakarrik zer jartzen den, esango duke, osea, gaiek bideratzen zaitu, eta gero esaten dugu beti, e, nahi guk hartzen ditugula bidea gaiekin zer nahi dugun, eta nora iritsa daitezke baina beti ere gaiak gaia hor dago eta gaiari erantzun martzaio baina ez bakarrik ze gai jartzen den eta ze gai ateratzen diren, baizik eta nola jartzen den ere nik esan duke esan nahi dut. E, zeini nola hitz egiten zaion, ze detaile esaten den, ze detaile uzten den esateko edo esan gabe, ze, denak daukala garrantzia eta e, denean bai, bai, bai. fijatu barra dago. Bai, eta beste gauza kontu honetan da gure gai gustokoena zilegitasuna, <laughs> ze gaiek ere em, mm, eman diezazukete edo behintzat e, ba, urbildi ezazukete mm. eh, egoera batera edo nolabait jar e, zaitzakete posizio batean abesteko gai baten inguruan. Eta ez dakit, iruditzen zait batzuetan e, justifikatzen dela mm, gai batzuk jartzea interesgarria delako gai horien inguruan abestea esaterako e, ba, ez dakit, txapelketan e, gai bat jartzen da, ba, ekiz, e, interesgarria delako hortik abestea eta gai hori plazan egotea, baina ezke agian edo nork ezin du abestu gai horren inguran mm. eta txapelketak daukan arriskoetako bat da edo zein bertsolari toka dakiokeela abestea mm, jarriko den gaiaren inguruan orduan agian gai hori utzi behar da beste plaza mota baterako non mm, jakingo duzun hori jarriko diozun gai hori, ez? Komplexua da, eh? Eta ja, baina aldi berean txapelketan gauka handiagoa, txapelketan e, plazaratzen baldin baduzu diskurtso hori agian jende gehiagoren gana iritsiko da, ez? Osa, azkenean... Bai, osa, osa ez da, txapelketan ez jartzeak agian esan nahi du, e, txapelketan bakarrikarizarela ematen diskurtso batzuei lekua eta beste batzuei ez. Eta Nik zer hartzen ikusten dute. Eh. denon ordezka erritzat eta bar, mm. baina nire ustez, osa, ulertu behar dena da, e, arriskutsua izan daitekeela eta hartzen ditugun arriskoak izan beharko dutela jakin da arriskuak hartzen ditugula. Osea, oinarria da dakigula gauza batzuk. Bai, bat aurreko astean komentatu eta... genuena Maiane eta Elizalduaren eh, ofizioarekin, ez? Nola Maianek eta Elik gero boiera boierismoari buruzko txistak egiteko egin behar izan zuten ibilbide luzeago bat. Eh, osea, bai, tauda, nire nire planteamendua da edo hemen ez, askotan e, ardura guztia jartzen dugula gai jartzaileengan Eta horrek lukela izan behar, Noski. ez? Ze, senyora sariketan demostratu zen aurreko astean, e, bertsolariek ere hartu ezaketela ardura eta bueno, kostu handiago daukala bertsoaldian lekua okupatzen dizula gaian kokatzeak berak, baina bueno, gero errentagarritasunaren izenean eta e, zilegitasunetik errentagarri bilakatzeko bide horretan, bueno, ba, derrigorrezko dela hori egite orduan azmeratu nahiko nuke ez dela beti gai e, ardura eta are ba bertsoaren ardura dela gehien gehien. Bai. Hori xin xateko neukana honen inguruan. Vale, ba, bertsoaldi bat, e, eh, janireta Jani eta idoiak e, <laughs> puntukako ariketan osatutakoa. Badago gai hemen, e, punto? Bai, da, gure uste. Jo, e, punto no, Produktu ekologikoak saltzen dituen dendaria zara. Eta idoiak orduete dara dara matendan batetik bestera. Baina ez dizu eser esaten eta ez du erostekorik hartzen. Benga aholkuren bat emango didazu. Hor bost euroko hori egida zukazu. <laughs> Artuzkero jarriko otena izin Gomendioa biur daiteke mehatxu. <laughs> bueno hartu ezazu horko hauak atea. Benga kobratu eta hola sepakea ordan duko didazu eindako kaltea. Gainez erosten zela atzea takea, bueno eta poltsa baten jarrita banoa. Bale baina boltza hori ere da sanoa. <laughs> Jartzen du azalean da, orga, da organikoa. Beragiteko erabili dute bano <laughs> ebanoa. Hau Zeren ezin da izan ezer plastikoa. Horre segatik jartzen du organikoa. <laughs> Joe bezero hau zen <laughs> Gainera, orain jarri da romantikoa, <laughs> elkarren neurrira gu eginak baika haude. Ba bai, ementze gaude biok pares pare, eta orain dinago hauak gabe. bueno, emango dizut baina oso suabe. suabe eske jarri behar naiz oso romantika. Hori bagenekien zen olako tipa, tipa zara natura bai, bai, bai, bezain ederra polita. Zure burua egin zuk autokritika. autokritika. Oso polita izan zen motibatu zirelako eta ez dagoen ez eh? bertxoko pururik. Ez dugu jarri asieratik, ez eh? ati bat zen hau. Ez dagoen bai. ez bertxoko eh, mugatzen duenik. Ba, ez dagoen ez bertxoko pururik Hori zondo dago, eh? Hori Motibatzen bazara eta ondo badoa, segi. Eta ez badoa ondo, baina motibatuta bazaude ere bai. Ze txapelketa niren gaixotasuna daukagunez, askotan egiten dugu ofizioak <laughs> iru bertxotakoak, eta igual ematen dizu gai aldatzko eta amarro, bertxoko ofizio bat egiteko bizitza ah, bizitzak. Ah, vale, bueno. A ber, igual, ez beti. batzuetan luzatzen da gehiagi, eh? Batzuetan bertxo, ofizio batzu, bi bertxorekin, komo que nahikoa. Baina <laughs> egia, eta plazan ere asko bertatzen dela txapelketaren gaixotasunaren, na? Osa, <laughs> bai, eh, edo, zu, bukatzera apurua ematen diguzu zuk bukatzeak. Ez? Osa, tia, ba, zuk bukatu hau zuk bukatu. Ja, ni horren oso alde. Osa, bai. ze, ari gara, osa, ez dugu kotizatzen kantatzen dugun bertxo kopuruaren ara. Eta, zer te pagan por bertxo. Gero, ez duzu beste bertxo bat, ez diona ezer. Ez que total. Bakarrik zuka maitzea arren. Ez que bai, bai. bai, bueno, orain, zein da gaia. Bai, gaia da, galdera bat, izan ere, eh, entzun dugu mm, bertsoaldia hau izan zen puntukako lehenengo e, bertsoaldia eta urrengo biak ere jo zuten ligoteotik honek egin duen bezala bai, ah, romantika bat, baten gai, oza, hemen zuen gaiak zehazten irugarrenan ere ez, baina lehenengokoan bai oza, bigarrenean bai, elita irurinenean bai bueno, a ber, iradokiziteken, baina bueno, ba, zaudenean bezala ez, ah, ah zein zen bigarren gaia? zen, Elitrerean eh, liburu bat irakurtzen doa, bere ondoan iruri bidaiariak ez dio begia gainetik entzen. Piskat, vale. ba, izan daiteke, baina alda ez izan. Eh, osa... vale, vale, bueno. Bueno, izan daiteke ari zara irakurtzen liburua, dire liburua. Liburua da, nik idatzitako. Hori da. E, eta hirugarrena, izan hirugarren gaia ere esan ja horrari dortzen ez. Hirugarren da, elkarren ondoan arrantza dauden bi herritar dira. Labordu dara mate elkarri begira ez arrantzatu gabe. Vale, orain leire. Eta, e, ofiziotako ariketetan, bueno, ez dakit e, baten batek beharrik egon gabe e, eh, jozuen ligoteotik, baina nire galdera da, zergatik jotzen dugu beti ligoteora. Bueno, ez dute esan nahi, beharrik eh, egon gabe nire ustez ez, oza, da gaiak azaldu gabe. Hori da, gaiak zehaztu gabe. Hori da esan nahi dudana. Bai. A ber, o sea, meloia da zergatik beti ligoteoa. Bai. Porque nos encanta. Gustatzen zaigurako pila. Ez baina egia da, ez dela gustatu bakarrik ez, askotan e, badago presio txiki hori edo ez, e, o sea, sortzeko txikian edo, edo puntukari garanean, batez ere humorearekin lotutako e, gauzetan, e, publikoarekin konektatu nahi hori, irri txikiak eta e, karkailak lortzeko e, asmo hori, eta uste dut nahiko errazada edo dela konektatzea publikoarekin e, eh, horre mitartez, osea, Ez que batzuetan jada errazkeria esan nahi dut. Bai, bai Irugarren bai. ez, jotzen duzunan ligote pues, ez du egiten grazia handirik. Eta, bai, eta gero egiten du, eh? <laughs> Eta igual, puntu ka ari romantikoa, así, ningún sentido. <laughs> eta egiten duzu eh. barre por no llorar, porque vamos, es que está aquí, pentsatu ver, este zerbait, ez erabili pixka bat. Esaten baldin eh, gai batzuek gehiago funtzionatzen dutela, beste baino hori horrera delako. Bai. Eh, eh, eta igual, puntuka, Mm, zure zukasi duzun irugarren bertsoan ja bukatu da zen eukan gaia eta nora bideratuko duzu ba, bi pertsona zaudete e, hortik tentsio bat sortu dezakezu igual gaia hortara eraman dezakezu right. Bai. egin dezakezu txiste tonto bat e, kainarekin ba bueno ba hortara zoaz ez baina osa Ez, iruitzen zait, naturala dela, eta, osea, normala dela, eta bat, naturala ba. justu. Naturala ez da. Et, eta justu, hortara, e, ba, bueno, mm, bideratzen zaituela kasi gorputzak, ez? Baina, Baina, Tia, bueno, hemen baina bilatu izan Osa, homo gorputzak ez, baina hori hori zeatu dugula, ikasi dugula. A pila ja naturalbializatu Naturalizatu, naturalizatu esan behar da. A ber, hemen norbaitek azaldu nahi badu zergatik gauden obsesionatuta sexuarekin fuko aipatuta edo aipatu gabe, ba, ongi etorria izango da. Next. Osa, ikasi dugula horrek grazia egiten duela eta orduan ez dakigunean zerekin egin grazia hortara gozela. Bai, osea, bir plantatu egin behar dugula, entzule gisa zer egiten diogun barre, zer, eh, zer gustatzen zaigun, zer funtzionatzen duen gurekin, eta e, eh, bir plantatu behar ditugula puntukako ariketak eta libreko saioak bereziki, e, ze niri gertatzen zait, derrepente zaude, libreko saioan irurogei urteko gizon batekin kantatzen, eta e, azte zaizu erdifitxak sartzen, eta publikoak ulertzen du, edo publikoko seinorek uste dute, azte erdiliatuta, eta da, superinkomodo hori pentsatzen. Ba, niri gertatu zaitu hori, eta da, como, a ber, gente, ba, klaro, ez da ligatzen, tipo, ligatzen tipo honekin, osea, baina esan edut, egiten dela hori, eta berpentatu berko genukela, ze deserosoa da gorputz batzuentzat kasualki betiko gorputz e, eh, berdin jontzat. Entzat. Oso no. Ados. Vale, eh, orain zer dator? Ba, o... Orain ikusiko ditugu bertxolariei ah, vale. elkarrizketak eh, saio bai, ondoren egin genituenak. Ikusi dugu saioak zer manduen guretzat, orain ikusiko dugu saioak zer mantzuen bertsolari. Aietza. Oidek poesiai. Orokorren ikuste izan dela bastante arina, eskertzen da asko publikoa oso barruan dagoela eta orduan jasotzen duzula kristonerantzun ona da horrek laguntza dizu pila batzuri, Orduan ba hori, nik uste bat dintak hori da zirela. Aner, peritzen kamarote hori gainera buzkin. Gizarro bilo egokizek, eh, dana segurtasun giroaten baten orden eroso kantetako. Ba ez da oiko horrein horrelako plaza bat eh, egotea normalean eta eta da espazio bat nun oso seguru abesten dugun eta ba, niretzako plaza gogoko netariko bat. Zer moduz, zer moduz joan da zaioa? On, do. <laughs> vale. E ondo sentitu zaret, orduan. Bai, bai, orokorrean. <laughs> vale, e, kolaborazioen kontua gustatu zaizue, ez? E, pentsatu zue agian beste plazaren baten e, txertatzea. Bai, iruditzen zaigu txapel... Ketan egin daitekela berdin, txapel... Ketan askotan ariketa horrekin sufritzen baita gehien. <laughs> Onen. Igual urrengoan beken. Egingo. Onenak, aia ba, onenak. Dugu. Dugu? Osondo idoia. Ados, bai. proposatuko... Dugu. ha, antolakuntzan ere aritu zara e, plazan oltzaren alde honetan e, aritu aurretik, ze, ze zentzazio orain e, leku hori aldatuta. Ba, iten ditugun osnarketa teoriko guzti horiek, gero apatean zuzenean, epaitua edo izango dena edo zure lana pixka begiratuko dena, ba, gauza batzuk aldatzen dira, eh? baino, baino ondo etorri zait trantsizia alde horretara egitea eta ez bestera. Da finalerako, ze, ze gogo edo? Ba, ondo, ze dekot justo azte horretako ez <laughs> bizkaiko txapelketako kanporak eta orde nor txarto zein ondo urten, zein ondara gustora urten gonaz, eta traumak osatzeko ondo. Egingo zu juerga, saioaren ostean. Uste dut bai, ez merezi duela egoerak juergat. Guk ez. Ilusiotekin ba. gainera, ba Eli Izalduak kantatzea, ze ba Eli Izaldua ez le pagola. Ta <laughs> eta eskerrak. Eta eskerrak. Eta programa honetan argituko dugu zein da gure arteko bifa eta zergatik nahiago dugun Eli Izaldua. Ba, ni nereaz agro nagola esango dut. bai. bai. Eh, nereaz agro. Defendatuko duzu zeuro Bai, bai, bai. Ados. Eh, urrengoan ikusiko dugu elkar aurrez aurre. Nahi beste betelan eta lasto sartu, ni nerea jarrituko dut. Ez la Benetan, es la peor barkatu. Bigarrenean ulertu duzu ala agroren txistea. Ez, nik ba, ezin dut. Bueno, a ver, ara eh, Argitu behar dugu hemen, eh, elipagonarekin aserre gaudela maila personalean. Bueno, zehazuko dugu ya norekin gauden aserre hemen jartzen duen ditza. <laughs> Bai. dugu pixka. hemen dago gutxi, eh, baina? Hemen gutxi, baina, ez dara entzun igual. Gaudea zerri. egonarriarekin oroar eta elipagolarekin Eli? Pajolarekin. <laughs> Ze, gure plato marabilloso honen atzealdean, eh, atzeko aldean, bai. nago lastoa, eh, bueno, pues... Txiste espainola, paja erderaz, sentitzen dugu, baina ala okurritu zaigu, eh, elipagola pajera. Gustatzen zaigu egon oso saio interesantea da, baina elipagola garbitu zure lurra. Eta jugara bai. lumen aldekoak. Bai, guri uzten digute mierda. Gu gaude, agrego del luma. <laughs> Bai, dudari orduan gaude, elipagolarekin eserre, garbitzen digun bitar, eh, garbitzen bitartean lurra. Osa, gabe. Hauten ontza da, den ondetxea da. Konklusioa, elipagola etorri eta garbitu. Ez dakigu. Elipagola dutxatu. <laughs> Bueno, bale, ya, elipagola legin nahikoa, haixoa. <laughs> Eta oina, elipagola monografiko eta gero, galdera randomak igual. Venga, bai, bai. venga, va. Vale. Le nengoa. Pim, pim, pim, galdera randomak. Doinu gustokoena. Nik eh, egun senti batean. Nik ere. Horizu da, iruriren asierako agurrakoa. Bai. Vale, Nik ez dut apuntatu, barkatu, e, ez dut begiratu. Lehen nahi nuen begiratu. Bai, gero, gero. E, baina begiratu zuek bertso apuntu eusen. E, eh, gustatu, apuntatu nuen ondo zegoela, iruri eta maigiren zortziko txikikoa. Zerbait berezia izan zen, askotan zuten ez den doinu bat, eta ez egit, gustatu Gero, kalamaro ezakin orkera bilizuen. E, e, sarri egiren irun badukazu zerbait. Iruan badaukazu zer bai, asko ustean zait, eta guantan amera iruitz zait, kiston doinut zerra, tio. Bai, e, nik apuntatu... Piskat dago, eh, baina Baita ere, ja, nireren bakarkako doinua, ez dakit nor zein zen, porque, bueno, kadernoan mm, jarri nuen, eta ez dakizkit izenak. Ez que Usue Fernandez eketzian izan batu. Bale. Bale, eh, zein gai gustatuko litzaizueke kantatzea. Mm. Niri tabernako kaskoena. Ah, niri ere bai. Gai bat egon zen tabernan zeudela kaskoa jazten diren taberna horietako batean, hernan intalek eta daude. E, ba, batean, eta ez egitze gehiago zen. En plan, ligatzen... ligatzen ari zirela, tabernan sartu horretik, eta derrepente tabernan jarri bai. zituztela kaskoak, eta bakoitzak zeukala musika ezberdin bat. Orduan, como, ligatzeko, como gatazka. Imaginau, bat abestein, bat entzuten regotea eta bestea entzuten Bueno, eh, hori e, uste dut ez zuela markatzen. Bai, markatzen bai, zuen. Markatzen zuen, gara bai. uste dut. Bueno, bai. bueno vale, eta gero bai. bakarka zegoen bat tinderrarena eta e, gauza graziosoak okurritu izteizkian. Niri lehenko, alena ipatu dudana Nik ere, nire alkolarena. Bai, uh -huh. meloia. Gure meloiak. E, eh, errima Nik pila bat. Nik bai. Pagolaren maikada eta melena. Ah, bai. Aro arrizuetaren lausoa, rimatu zuela auzoa eta pausoarekin. Ah, bai, Janireren. Eta eh, puntu hori parkatu, ez que ez dakit non sartu, baina gustatu zitzaidan asko. Bota, bota. Eta puntatu nuen. Askoren eta gehiagiren, gehiagiaren ah. marra da horren lausoa. Ah, bai, oso ondo zen hori. Da. Bai. Gero, janireren kana, ertzia... Ez, ez da kana errima. zen iru zimur eta bikana. Osa hori da errima guztia. Ertsia, berba, umusa, Eta morroa bihurtu daiteke Eta, eta gero, gauze estana. Gauze Oso bizkaitarra. Eta... Gero, oh. Ah. irurik rimatu zuen imana, eta idoiak tipa. Eta, eta konbutxa e, umusarekin. Eta bat. Baina, eski gainera, mm. umusa eta konbutxa bertso berean e, increíble. Nik dauzkat eh. iruriren faltsu pedante eta huevo kinderra. Eta <laughs> janiren ejem eta guapo. Ja, eski hau pa janire. Vale, nik eh, <laughs> bakarra eratzen zaitesen ez duzuena, eta da, jartzen du, karo, apuntatzen ditut, nor kantatu duen izenarekin, bai. baina izenaren e, inizialarekin, eta ez jartzen duen. jota edo i. Baina, zakurraren putza, imaginatzen duen momentuan garrazia egin zidala. Eta, bai, nik apuntatu ere bai, e, tipa. Zer nolako bai, tipa. Ba, ah. Zer eh? nolako tipa. Baina bai, bale, urrengoa. Eta gainera aldarri matu, tipo, tipa edo, eta eman dit tipa, en plan ingles. Bai, oh, bai, bai, astean lehirek egin zuen tiparekin eta egon ginen gubarrez. Ah, ez, tipa ipatzen dut, azken ah, emanaldi. eman aldi. Ah, <laughs> que, que nos liamos con todo ya, eh? Pluri empleadas. Ikustera, inoiz egiten badugu. Urrengoa da, ondoen jantzita nire ustez, iruri altzarrika martinez. A ver, nire, ustez. Iru prenda. Vale, komentatu zuek eta gero nik egingo dut nire... Nire gustatu zitzaizkidan. E, bai, mikrora ez dengo, et, lasai, e punto. E, iruriren, iruriren frakak, e, aneren... <laughs> E punto Aneren, entzu, itxi bukatzen. Aneren alkandora eta Esta aroaren jertxea. Nez gogoratzen aroaren jertxea. Wow, Akire outfit berri bat. Ez, ez, irura batera ez, eh? ez? <laughs> Nik e, egia esango dut. Osa, niri guztan zait, senyora zariketara bagoaz, esageratu gaitezen. zen eh, performance egin dezagun. La misma eta, persona juan zena señora sariketako finalera soñeko horrible batekin. Baina señora sariketako kolorekin aukeratuta superrondo alparagatak bueno, belarritakoa dena kurratu nuen. Orduan, kurratu gauzak eta izan esagerada batzuk pixka bat. Orduan, eh, etzen egon horrelakorik eta apuntatu nuen. Ez zait ezer bereziki gustatu, orduan ni pigenen alde janire, bazukalako animal print bat. Osa, vale, nik baina, daukat baina, hori da pijoa gaur egun, pixka borroka ere bada. Ez. Zeharik pigena, ez baina, <laughs> e, eh, ozik pijoa zeukan korrean, eta animal printak ere diferente daude. Ez vale. pintatuta. Nik orduan igual gusto txarra daukat, ez dakit, seguramente, oso gusto txarra daukat, ez zait importa, ez zait gustatu inor. Baina, zero. Ez Orduan, apuntatu dut, e punto zegoela ondoen jantzita, jake etorri zen, pues e punto. Eta gero, aipatzeko ere bai, daudela, superrongi jantzita, gure mikrofonoak gaur, ah, bai. P pe puntoren txiste batekin, ulertzen duenak ulertzen du, oza, ez dugu esplikatuko txistea, porque galtzen du bere indar guztia. Eta gero, nirea dagoela, ere bai, superrongi jantzita, porque nire mikrofonoa orain, senyora bat bihurtu da, porque oparitu zidan, u punto ditzen den pertsona bateka, eta hemen jarri dut. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Eh, vale. Esertzeko postura onena. Nik i, i, e, zegoen o, jendea eta ikusten zen nahiko erdizka. Orduan nik ikusten eserita ikusten duen bakarra mai esarazua, beraz ondoen eserita mai arazua. Ba, opa mai esarazua. Ni topean errekin zen nik inor ikusten. Nei, bai, nik esateko dokan bat dan bakarra da, ni ez. Zea, <laughs> maitu nuen kristonen lepoko minarekin. Nire esertzeko posturarik onena dira mikrofonoak. <laughs> porque mikrofonoek, osea, beraiek zeukaten lan egiteko gogo gutxi. Osea, nahi zuten egon denbora guztian eseritan postura batean eta ez zuten ongi funtzionatu. Orduan esertzeko Bai, mikroak, mikroak egiten zirela erori, oza... eh, Erori, behar bai, den... como horrela, eta erori ere bai de que no se oia. Ba, egiten ziren, <laughs> erori bada egitere berantzer hori nahi. Bai. Ba, hori egiten zuten mikrofonoek. Berantzer hori eta erori eta... Apo mikrofonoa. mikrofonoak. eserita zuen. Eta bai. gai jartzai honena... ANEZEN ARRO! Oso ondo egin zuen, eta gainera oso pozitik ikusen nuen bera, oso ondo ane. Apa, Apa Saioko gai jartzaile honena dudari gabe. Me, sin dudari gabe. Sarieko izle honena... Kausa xaboiak! Ez que, Kristina Cardenal aserretu egin zitzaigun bere izan esateagatik. Eta ez bere enpresarena. <laughs> Ekoiztetxea. Entrepriser. e, erreferentzia honena, Eh, iruri altzerreka Martinezek BTN eh? erreferentzia. E, puntok e, sartuko, e, puntok sartuko du bideoa. Lenguan Eli zalduak egin zuen. Eta bideoa. Ah, bideoa. Osasuntxuen aninaiz naiz hori gezurra zen ala, osasuntxuen ni naiz, osezurra zen ala, betenen ezaten zuten berezkota naturala. Aupa ja. iruri, zepolita. Zepolita, betenen, Komodinik onena. A ber, finalean orka epatzen duen, eh? Tambien te digo. Komodinik onena e, nire mm. ustez... Nik banatu bueno, politena, Politena, politena, izan zen ideia eta maieren artekoa, inork ez lako ulertzen e, Se zer ziren egiten, eta bukaeran izan zen como, ai, maja... Osa, izan zen benetako kolaboratua. Bai, eta egin zituzen, bi bakarkakoak, bien artea. Baina lau da superondo txiste alkarrezketan ere. Oso bai. polita alkarrezketa bai. hori horrela izatea. Bai, gero, era, e, komodin onena, osa, niri gehien gustatzen, gusta, egin zituztenetan, gehien gustatu zitzaidan, komodina egiteko modua bezal, modu bezala ez egitu lertzen den. Bai, bai. Asko gustatzen zait iparragirreren puntu tonteria puntu motzetan, osea, bigarrenak egitea puntu motzak eta pixka egitea e, eh, Humorea, eh, bai, edo... E, ba, gustatu zitzaidan. Baina nik komodinonenaren sari eman elipagolari, ze uste dut, bueno, egin zuten oinake manda, ba, lehen ikusi bai. dugu amaieren ba, bideoa oinake bai. idoiak ematen zizkiola, ba, eman zizkion aroari, eta uste dut eh, oso oinonak eman zizkiola aroari, eta nik bai, eh, sari hau elipagolari emango nioke. Bueno, mm. nik aroari Nik ere, nik duda, aroarena... Eta nik ikusiko dugu, eliren bakarkoa. Aipatzeko ere bai, hau ah, inda? Bai, eliren bakarkakoa aroaren komandarekin. Ah, vale. Bestela, aipatu behar nuen, iruriren ugo kinderraren puntu motzak ere oso politak izan zirela, boi erentzako tinderra delako huevo kinderra. Increíble, Eta... Eta, ah, eta aipatza ere bai, beste saioarekin konparatuta, komodinak egon zirela guai, ze guztiak gelditu ziren agerian zein zen laguntza. Ze bai. besteetan agian e, izan zen, ba, gelditzen gara gu hitz egiten, esaten didazu ideia, igual oin batzuk guetatzen osea, baina ez genekien zerten elkarri hain txibatzen ari zirena. eta orain guan, e, osea, ageriko azenta eta hori guai Eta guan ezen hori eskerrak. Hori gero esplikatuko dut. Eta orain, eliren bakarkakoa, aroaren komodinarekin. Osondo. Bada denboratsoa zure buruari aitortu diozula lankidea gustatzen zaizula. Zu baino gazteagoa da eta hasieran etero haute zalantza zenuen. Bart Tinderren azaldu zitzaizun. Ezaguna zait jertxea eta ezaguna zait melena. Testu harteko tasuna efemeridea. Mezu <laughs> eder bat idaztea da, pentsatu dudan lehena. Igual berak arraina, nahiago luke baina. Horrela balitza pena, <laughs> ez obtenuke hobeto egin, Interesantearen a Ez nuke hobeto egin Interesantearen a Eli ere erantzuten puntu Adin honetan ia balio Digulako guri zer nahi zer nahi. Konversazio hori asteko, kemena behar <laughs> nola bait. Ze estilo, ze onda, hain jartzen hau katxonda. Onda ere herri eta katxonda. <laughs> lai, eta zeo bai. zer bai. esanten badit, barkatu eskua joan zai, eta zeo zer esaten badi, barkatu eskua joan zai. Guztizkutako bakarrak atxonda herri maera biliko delukeena oiana. Oiana, duena. Aduna, <laughs> kaduna. Nahi durak, nahi duna. Eta jogurriko nena emango I... diogu Iruri Altzerrekari Asierako agur horregatik Super agur polita Bideo jarriko, gaur bideo pila bat, eh, jatuko zarete Esan ziuten egin behar dela hola Oltzan zazpi gorputz ahots eta garun Garun Ala baldintzatuta Gaudela demagun. Txapelketak bihurtu Oigaitu traumadun Same. Decepzioz betetako Neska motxiladun Andraz eh, Gaur hori <laughs> aldatzeko Abestu dezagun Zaintzatik babesetik Nola bertxos jardun Zondo abestua, eh? Korrontea ez bada gure onura du. Hor zuzen bide ikasketak. Jokoaren arauak aldatu ditzagun. Hau ere, eh, senyora soriketa zer den ulertu nahi duenak, agur hau ere bai. Oso polita. Maiderna eta hau, eske gure jogoreko nirean sariak dira hori. Nik orokorrean, iruriri hau pila deskertu nion igual ez da eh, publiko orokorrak... Eh, Zer, ondo kantatzea. On, korrar, ez, ez, ez, ez. <laughs> Eh, bai. ber, bertxokera, oroar. Osa, ez da igual, eta hau egida, zegero jendearekin hitz egin duen batzuekin, eta jende orokorrari igual e, bertso joateko diturarik ez daukanari, eta igual ez zaio, ez da hain kolpeko iruri, ez da Ez da, ba batean e, super rondo sartuko zaizun, super erraz eta belarrira bai, sartuko zaizun kolpe bat emango dizun bertso lari bat. Baina, ostia, egiten duela, txaban. Eh, iruditzen zaiz, super rondo lotzen dituela esaldiak, gauzak formulatzen dituela hiperrondo, bai. oso ondo kokatzen dela gaiaren barruan, eta nik pila bat eskertu nion, eta eta pentsatu nuen, ba ez igual jendeak eh, ez zuen ikusi hori ainargi edo mundu guziek ez zuen, ez du hori eskertzen edo ez dakit, baina... Ostia, baina zituen bertso batzu. Niri iruditu zitzaidan bertsoa osatzen zuela superrondo eta... Ni estilo horren oso fan. Eta gaien aurrean, eta ez asko, asko eskertu nion bai. pertsonalki. Aupa pairuri. Bai. Balora atu behar da hori ere. Eta orain? orain? Eta orain, ez puntuazio randomak. Vale, nik azkenean iru. Nik e, ez dut betan noiz da irakurketa sortzaia. Bat, Ni epaia naiz beraz ez dut puntuatuko, sentitzen dut. Bat iruriri BTN aipatzeagatik esan dugu hau, baina bueno. E, beste bat, aroari. Ikusi duzu, e, Bai, ikusi du zema denbora goazen. Aroari beste Baina, bat. esan genuen luzatuko puntu genuen. batzuk. E, puntu batzuk, horrela, aboleo. Janireri deitzeagatik ligatzen jani, y Grecoarekin, nire Me encanta eh, la Yanni. Faltazen la bai, <laughs> bai, bai, bai. Baina, bueno, sila bat. Baina, diferentia, da plan, como gertutasuna eta la jani bai. txunga. Bai. bai, eta hau zen ligatzen, orduan, <laughs> Yanni, cariño. Eh? Eta eh, orain inventatut eh, inventatu dut beste puntuazio bat, eta hau ere aroari, e, entzun dudanean hau konturatu naizelako, iparragirren eskerrik asko tonua errespetatzeagatik. Hau ere ez du mundu guztiak eskertzen, Baina... Porque ez gara konturatzen. Mai honetan anerre bakarrik eskertzen du, adibidez. Baina, <laughs> joe, belarriak, belarriak eskertzen dute eta saiatu behar dugu hori egiten egin daitekeenean ekipo. E, nik puntuazio randoma emango diot, puntu pila bat, porque total ez dauden ez puntuak, nik emango dizkiet. Mikrofonoa ondo jartzen saiatu zen jende guzti. Bai, bai. Porque el bai. micrófono gaixo acta gaixorik, pixka bat. Bai, Zeukaten bai. Covid edo Ebola edo ez dakit zer, baina ez zuten ondo funtzionatzen. <laughs> Ebola. Nik es puntu asko, mm, anesen arrori bakarkako nostean komentatze harren eta pizka hori gero egingo dut. Ja, ah, vale, barkatu. Ba, orduan ezer. Anesen arrori, mm -hmm. anesen arrori izateagatik da oso ondo egintzuelako. Bai, vale. nire eskurtaz ez dira. Bueno, eta arai? Ba, urrengo partea. Ez bauka aukau gehiago. Ui? Eh, jendeari galdera randomak. Eh, punto. Kaixo guztioi, hemen gaude erratzun, senyora sariketako bigarren kanporaketaren aurretxoan. Eta tira ba, dagoeneko giro ederra, naiz eta oraindik falta den tarte bat, bertsolariak ere ez dira iritsi oraindik, baina guk ekingo diogu sai aurreko galderei. E, gaurko galdera, zeintzuk dira senyora sariketako epaietza irizpideak? Erantzun okarra bakarrik. Altua bestea. Alden poto gehiago bai. <laughs> pelota itxapan goikala. <laughs> Osa, proposan. <laughs> Vale, ados. Kantatzen dizkakitia? Ez matzea. Hau ere gure txaila, eh? Mm, doinua ez asmatzea. Beitu! Pertsona estiloso bat izatea. <laughs> e, astokeria hundiek botatzea, eta gizartean esken, betiko eskema horiek jarraitzea. Sartzea kanon mm -hmm. horietan. Ba, importantena da matxista izatea, alba limada tortzia bezitue, ba, jende esplotatzen duen arropak intola, eta batez ere, batez ere, inoiz iniz ez edukitze ideien bat hurbiltzen aldera feminismora. <laughs> Eta zeintzuk dira sariak, hori lortzen badugu? Zuek, eh, zuen jogurrek, zuen betiko Ai, jogurrek. hori gazurra dela. Landare bat. <laughs> Aste buru pasa. E, aste buru pasa bastanen. Ojalá. Txapela. Zerbegia. Zerbait okerrago ez zetak urritzen, eh? Txapela baino okerrago, <laughs> Ardo botil Hori bazen. Bueno, ba, saria da zakila luzetzeko labadago <laughs> katxarro bat. E, ondotik ere bai maten datzute aukera iritzia mateko ba, programa oso importantetan, ez? Adibidez, ZTB e bat eta bian maten datzute ba, konkiseko programan da parte hartzeko aukera. Eta uste dut, da konkisen ere bai sartzeko, ba, duzula immunidade moduko bat, eta finalera llegatzeko buruz burukora. Bale, oso, ados, ea zeinek lortzen duen gaur, ke pertson. <laughs> bestea, Maia dago jen, boa, jefa, urrengo senyora sariketan, ese. Ez da ikantatzen duen, ja. Bueno, ba, Baina, ba, kanta la ezala, senyoran. Bai. E, puntorekin batera. ere, kampaina egin behar dugu emendik, e, punto itzultzeko eta senyora nabesteko, vale? Hashtag, e, punto senyora. Bueno. <laughs> vale, urrengo. Eta orain erantzun behar ditugu galdera horiek. Ah, ostra. Ai, ama, ostra, uh. Venga, ni galdetuko dizuet eta zuek edo. Ja, onte joa. no. <laughs> <laughs> Zeintzuk dira, senyora, sariketako epa irizpideak. Ondoen grabatzen duenari ematen dioten sania. E, saria ematen zaio... E... Ez dira, baloia eskoan hartuta, hiru pauso baino gehiago egin. Oh, jo, e, olako zerbait nahi nuen. Leire esan lehengo. Mm, nik ez daukat bakarrik okurritzen zaizkit e, zuzenak adibidez luma edukitzea. <laughs> luma edukitzea. ah, e, irizkida da, bertxotan oso nahi <laughs> bai. Vale. Vale. E, eta sariak. Anerren morreo bat. Oi. Bueno, hori zan daiteke. Hori zan daiteke, nahi duenak. Osa, <laughs> eskatzea. Total, nire da problemari. Eh, eh, mm. au, txokolate eh, negro puro. Que asko. Oi, que asko. Eh, bueno, un rengo. E, nire ustez, e, saria da, e, ona etortzea gurekin e, <laughs> Hombre, ba, hori esan dute, prestigiozko programetara jortzea. <laughs> Konkisera, bete enera. Bueno, tal egin zure bai. ustez? Plaza asko. Oso, ne hori. Vale, eh, orain, eh, e punto urrengo bideoa. Epaileari ba, daukagu Badaukagu sekzio bat izena duena epaileari elkarrizketa, ba, bigarren epaileari elkarrizketa. Zuk zer epaitzen duzu, zehazki? Bueno, nik epaitzen dut gorputzetik, ba, saioen zier botaten dien bertsuak sortzen dituzten emozioak. Bereziki hori da. Orduan, e, epaitu behar nauzu orain ni, zure epailerizpiden barruan. Ea elkarrizketa hau zehiru ari zaizun. Ari da izaten erosoa. E, niretako posgarri xe da, orduen posa sentiruten dotzuk elkarrizketan, elkarrizketatzen naizulako. Bebai, errespetu sentiruten dot, bai zuk nirekiko, bai nik zurekiko. Eta gero bebai sentiruten dot maitxasuna. Ba oso ondo narraitz, hau izan da dana, esker. Benkanta eske... sekzio hau. Eta ze ba, importantea den, senti, norbere sentimentuekin konektatuta egotea, eskerrik asko eredugarria, bai. eta orain... Ui, pertsona bat! Gombidatu bat, ekarriko dugu berrizen, eh? eh gaude, senyora edizione, eh? Etorriko da? Epaile bat. Senyora esarik Irugarren epailea. E, eh, a ber, venga, epaile, etorri. Et, Aupa epailea, txalo, Bai, ongi etorri... Jo, eskertzen dizugu ona... Karpeta etorri izana. Ai ba, kaixo epaile nortza da. Epaile andereñoa, kaixo. Bueno, orkestuko dugu igual. <laughs> Kaixo, eh, eskerrik asko ona gomeatzerren. Oza, nola zure izena epaileen izenak inoiz ez dira, eh, como aurpegiekin lotzen. Oiana, oiana arana naiz. Ah, noskin, jo. Vale. Bai. Eh, eh Bai, oiana arana, bueno, wikipedian jartzen duenez, Eh, Idazlea eta gauzak, no? Bai, hogeita bat urteko epailea. Eh, Hori eh, ez du gartzen dugu. Eh, epaile, epaile ikasketak egin da. Marizabarrena aldatu Eh, Total, kontateko diguz pixka bat, senyora zeriketako epai irizpide modernoak esmatu dituzuenak. Bai. Nola sortu zen dituzten adibidez? Zoa, ze nundik inspiratuta Ba, sortu genituen e, plater kombinatu bat jaten genuen bitartean. Ah, ondo. Ah, bitu. Eta non ikasi duzue horrela epaitzen? EH1. Eh, nik uste <laughs> bideak, bideak erakutsi digula eta guri ba, uste dut txapelketako minetatik ere bat horrela igual, horrela epaitzeko naia. Uh -huh. Naiz hasi zinen epaitzen. Ba, e, aurrokan egon nintzen pentsatzen. Epaitu nuen behin, e, desafio super random baten debako gaztetxean. Egia. Oindara ah. urte asko. Itziar versus deba, zen? Eta gu, eginen epaiak bestetak. Badakizu oso zatarra dela jendea ezagutu gabe epaitzea. <laughs> Oiana, <laughs> eta eh, gero señora. de kritiko batzuk. Kritik eta ona, bai. bueno, ya está bukatu da epaile. Agur epaile. Are, mire esker epaile. Joan zaitezke. Joan behar... Toma. Ah, joan zara. Hori zen aldaketa. Egon gai jartza ja zutitu zen. Vale, ba, bukatzen joateko egingo ditugu... Ez de hecho, horrela. kurtu baina ni nahi zain gaztea. Bukatzen joateko egingo ditugu irukoak, Eta anekdotilla batzu kontatu bastante graciosoa direla. Ba, eta irukoak baukagu pilota. Bai. Bai, bai hemen, no rasten da. Ni bakarra daukat, nor rauzka Oian, azuka ez bi dauzka <laughs> Venga. Bueno, lehenengoa da, besterik gabe, gomendioa bi urlitekela... Eh, Ai, baino, tintin tines eh, dugu. Ni errekoja pelotas. Tintin, tintin, tintin, tintin, Irukoak. Lehenengoa da, gomendioa bi urlitekela mehatxu, eta da, hartzeko parte gero gure sorteoan, Bale. Hori da, <laughs> ojito ez dela. Ez dut ikusten, baina ma. Da, eh, dia, hemen puntu bat eta hor intestatzea 0,2. Bale. Kendu burua. Itzen mikrotik klaro. Ui, ai, ai, ai. ez du sartu, baina... Eh, leire, zuk ere bide euskazu, bai. bai. jartzen duen ez. Eh, Markatu errepikatuko dut hemendik nire araua. Hemen sartzea pelota 0,2. Hemen da, erdian dagoen katxarro batean. Eh, lampara batean. lampara atxuri bat dago, hor. Gaur zuzen dago. bat, eta eh, lehen entzun dugu zara natura bezain ederra polita. Polita. Eta hemen, eh, alde batetik izan daiteke mm, polita erabili duela ez izen bezala idoiari referentzia egiteko, eta bestetik dago mezu subliminala Janira Rizabalaga da Fridays for Futureko bozera maie sekretua, eta ari da denoi gogorarazten zeinen polita den natura zaindu behar dugu, eta guzti hori, bai. pues... Eh, Ba, gretazun bere du orain bere bizitzakin. Bueno, Botatzen duzu mitartean. Orain dela gutxi zerbait. Hau, akateak erosi. baina. Ah, bai, agertu zen. ditu gauzak ez. Leire, botatzek <laughs> zen. Bai. Manifatan atea eta atxilotu ite, Hori da, hori. Atxilotu ite, Orain dela gutxi atxilotu egin zuten egia da, eh? Ostra. Hau, pa, greta. Ni. Bueno, eta ya. ah, ah. ah. natura polita. Tori, Vale, nirea da, eh, maili turista zen gaian, eta iruri erratzuko herritarra eh ez dakit zen eta iruri kantatu zuen hau aguantatzeko ni ez nago indartxu Ta bueno, hori gara gu ni behintzat egunero jaikitzen nahi da pixka bat interpretazioa nago hasta el coño, exactamente pixka bat soio literal eh. Ala, trampa. saiatu zara? Claro, 0,5. Ah, Horai <laughs> ni. Minus. Claro, es que ni interpretazio bakarra, duka daukera bakarra. Bai, eh, eh aroa harrizubieta kantatu zuen. Perrea ieza zu baina harinarin. Ojo. Honek, nire ustez, eukitzake bi interpretazio. Edo naiz, osea, perreatzea nahi zuen, nahiko argi, hori horretago dudarik. Eh, galdera da zertzen, osea, perreoa daude perreo, perreatzeko moduak, ez? Osea, dago, perreo seksi hori, osea, egin dezakezu gainera jetxi edo goian mantendu, eta nire ustez da, pixka bat, perreo sexy manso e, ipurdi erakusle hori ez duela nahi beste baizik, eta ja dagoela beste fase batean, eta nahi duela perreatzea Arin, arin. Baina nire ustez ez da hori, eh? Baina nire ustez izan, beste aukera da, nahi duela perreatzea, Hola. Hori da, hori da. Osa, kriskitinekin. Aukera zuzenena hori da. Berreoaren eta euskal dantzaren arteko dantza bat. E, eh, Fusion. Osa, bai, bai, eta bai, bai. besoak hemen edo hemen. Besoak goian eta liberean hankak gorakak. Alduzu bota ja pelotita bera. venga, ba. Bigarna da, evidentemente. Bigarren perreoa alda era. Eh. Vale, eta orain ni. Venga, izia, ba. Nire irakurketa sortzaia. Bai, parkatu. Kritika bat, ja eh, kritika batez, aipamen bat, anezen horrek egin zuen gauza bati. A ver. Dela, egon ziren ez bakarkakoak eta komodinak. Eta esan dudan bezala komodin guztiak agerikoak izan ziren. Ze... Bale. Oso eh, izan ziren superagerikoak, oza, ikusi egin zen oina jarri zizkiola, puntu montzak egin zizkiola, no seke, no se kuantos. Eta anezen horrek zer egin zuen. Esan. Publikoari irakurketa sortzaileak egiteko zero denbora gutxi eta zero pentsatu, ah, igual oinak eman dizkio, porque, claro, egon da, como hitzak esaten, igual oinak ziren. Hane, zen arrok, bukatzen bakarrikoa, eta joaten zen mikrola gula, zuen, bueno, oinak eman dizkio, japa, <laughs> hane, Eta iruditu zaitzen, super xala da, baina, a ber, graziosa zen. Osa, en plan, hane barkatu baina ikusi dugu. Bai. Baina, nire ustez, dago, oso ondo, eh, gai jartzaia ez... Mm, Ez dakit, e, batzuek esaten dute gai jartzaileak izan behar duela ikusezina eta ke ba, e. ni horren kontra nago eta beraz honen Vale, eta ni botako dut nire pelotita. Ja, zure ere Claro, bai, eta gainera urbildu bada espada. Ba, claro. Venga, bota. Tala ere ez usartu. Ui, ez usartu. Aiza ya, baina eta irugarrenean. Anekdotak orain, venga. Ez, dira daukat azkenengo ah, irakurketa sortzaia anerrek zalantzan jartzen du nire ba. zilegitasuna horren ikuran hitz egiteko inoiz ez dudalako tinderrik eduki. Baina, bueno, a ber, never say never. eta da, boierentzako tinderra delako huebotik <laughs> kinderra. Iruri altzerka kantatu zuen. Eta hemen dago irakurketa oso interesgarri bat, klaro, Zu baldin bazara heteroa eta geratzen bazara gizon hetero batekin Ba, ez da huevo kinderra, ze badakizu ez duzula oparirik topatuko barruan, topatuko duzu, pues... Gizon bat. Utsa... Eta eh, badakizu Asperdura, zen. Isu barreratuak... Baina, boiera batekin geratzen bazara, ba, igual tokatzen ah, zaizu opari de... guai bat. Ba, egia. Oso, Eta, listo. Batzutan kinderrean ere barruan zetu zela mierda. Onda, batzutan eh? mierda, ba, baina bai, batzutan gauza guai. Bai, hori ere sorpresa. Bai. bai. Venga, bota. bota. Eta... Leire, bota. Bota. pelota bota. O sea, oh. es bota al esaldia. Oh, oh. Gainera, sartu dut eta gainera utzi dut hor eh? eskegita. Vale, bueno, eh, igual goaz como avanzame. Venga, bai. Bai. Bai. anekdotak. bai. Anekdotak bai. Venga, Baskar. Lenen ah, lehenengo anekdota zen txanmagoa. Ya está, urrengo anekdota. Egon ginen la janerta ni. Txanmagoarekin, eh, eriketaren eh, ondoren segituan. Aupa txanmagoa, venga, agur anekdota. Señores agur anekdota. Señora seriketako after partia zen. Nik zera bat daukat, ea epatzuk emendik, eta da, epunto oso pertsona e, txukuna dela bere lanean, argian, baina hor bakarrik, eh? <laughs> Señora Sariketan. jarri zen epaion ondoan, eh, leku oso, eh. <laughs> oso ona eh, aukeratu zuen batez ere niri favoreak egiteko, baina eskatu nizkion bi eta ez zuen bat ere lortu. Lehenengo eskatu nion, mesedez argia pizteko ez genuelako ezer ikusten. Eta hori argian egiten duela. Erantzun, erantzun, defendatu zeure Eta, eta azkenean jarri behar izan ginen gu mugikorekin linterna piztuta horrela ikusi alizateko. Vale, niri etzien ordentzen zuei bezala, <laughs> bueno. Guri eh, ordentzen Baina maja bat izan zaitezke eta militantzia. digu. <laughs> argiak bai. <laughs> Argiak bai. <laughs> Hau ikusten du jendeak gaur ja, bai. Eta, e, bigarren, bigarren favorea eskatu da, bihotzaria, bihotzaria izan ziren e, plater batean bi pastel, eta esan nione eh, puntori, e, punto zure funtzioa izango da, hau leheneko lerrora iristea. Osea, leheneko lerrora iristea. holtzara iristea. Eta, e, ez zuen lor <laughs> Orduan, bueno, hori da anekdotak, hori da eh, erratzuko saioak eman zuena, eta uste dut, honekin, <laughs> eh, amaitutzat, eh, ah, zozketa, oh. bai, zozketa, bueno, lehen esan duena. Eta orain, amaiera aguantatu gaitu zuen ontzako. ditugu, ez sarrerak eta ez gauzak, gauza, super txatxi bat, dela... Ikusi duzu hemen atzean marrazki daudela. Ez ditugu guk egin, spoiler. Ah, bai? Ah, eh. Egen ditu, maitane gartzean dia handiak. Ez gartzean txikiak. Eh, bueno, <laughs> eh, edo eh, hondi... Bueno, ah, dietako zein. Eh, sortu eh, nio izeneko komiki bat, eh, e-punto eh, pagolak, miren arte txek, eta <laughs> maitane gartzean diak, orduan, eh, Zuzketatuko ditugu bi Nio, da komikiaren izena. Eta e, ziburuko liburu eta diska azokan izango duzue, bueno, argitaratuko da ordurako, eta orduan e, eskuratu halko duzue, edo, bestela, da, bai, eta ekainaren iruan izango da e, Zera, eh, azoka hori eh, ziburun. Eh, bueno, ziburun Eta gero, pues, enplan abriak gobe bean egon azoka nire bai, seguramente, torkitzunean. Edo, kontatzen ditu, emakume bertxolarien bizipenak. Bai. Liburuak ze kontatzen. Alianzak, xarelia. Oso goro bila dela liburua, ez? Eh? Bertxoare, oza, bertxoa, ez da bakarri bertxoare buruz, ezeketa eta bertxoaren inguruan mugitzen den horori buruzkoa, eta bar, eta bar. Bueno, orduan. bueno, Feminismo buruzko, ez tegauntza bat bertxoekin lotuta. Baina, ongo egina. Argiaren webgunean erosialko duzue, baina... Ez pauzu erosi nahi? Eta lortu nahi bat. Ez dinero. Doainik. Ba, zozketan parte hartu dezakezu. Biale Bi ale, zozketatuko ditugu. Hortarako egin behar duzuena da, bidali. Gure betiko zen esango dugu. Beti bezala. Bai. Bai. Zei. Zortzi. Zortzi. Zortzi. Zei. Bederatzi. Lau. Bo? Bi. Bi. Zen bidali beharko duzue, gu lauron erretratu bat pintatuta. Edo gutako bat. Ez, ez, ez. Lauron. E, ondoen, gehien gustatzen ezkigun biak gure epai irizpideen arabera, e, emango ditugu, finalaren programa, bai. finaleko programan, bai, sea, dauka, daukazue, programa, datorren azteko programarako, bidaltzeko eta aukera ez bi azte barruan. Eta ez sentitu ah, presiorik, hau da, hau egitea, Erretratua da. Sí, egida, Es... Baina hori naiz ni. O sea, hori ez naiz oiana, porque ez dauka hilerik, ¿vale? Ulertzen duzuen. Irizpide bakarra da, <laughs> guri gustatzea. Osa, polita baldin bada ondo dago, ez baina plagio ere baina ez du polita eh, izan, izan beharrik. Ez du polita izan beharrik. Orduan, gu lauron erretratu bat pintatu, atera argazkia edo PDF bihurtu nahi duzu emezela. Bidali. Bidali, WhatsApp horretara, eta bukatu da. E, bidali, ba, senyora sariketako egunerako edo? Final bai. egunerako. Bai. Zer ez dakik gondoiz grabatuko gu podcast hau? Final egunerako, da, martxoaren hogeita ezazpirako, bale? Vale. Venga, ba. Ale, Ala, musu hor, hori esan da. Honekin, agur benor, tetajan jogur. Honekin, eh, puntok sartuko du urrengo sintonia orain. Etorri senyora zariketako urrengo finalera. Urrengo astean aldugu zozketatu eh, eta perreatu harin Oh. Vale. Vale. bueno, berak nahi du, ez du nahi. ez du nahi, ezin dugu zozketatu. Ez da feo, ez da feo. hori eman nahi, ez da gu, eh, punto. Venga. <laughs> Hala, equipo, ondo pasa, zorion txizan. Aupa, señora, zariketa. Aupa. Uh! A yo. Hoy de programa. Ah.